Viramanıloce Burudarışanıtay Dilakare Çatıkıkiniyay Vikana utara Şantana aga Bindarışanı sandı Diyare Ciyo Здравейте, приятели! Днес ще направим един ритуал, който се нарича освобождаване от венец на безбрачие. Какво представлява венеца на безбрачие? Венец на безбрачие е популярното му название, иначе се нарича виковуха. И това е въздействие, което когато се диагностицира на главата на човек, се вижда като трънлив венец. И съответно, човек, когато има такова нещо, той не може да си намери партньор или ако си намери партньор, не може да има щастливи партньорски отношения. И винаги е сам. Дори и да е в семейство, и да има и деца, такъв човек вечно е сам, защото или партньор е някъде на разстояние, или не може да разчита на него и винаги се оправя сам. А, на какво се дължи това явление? Това явление може да се получи по няколко фактора. Едното е кармично. Това е когато има злоупотреба, като вие или човек от вашия род, или вие в минал живот сте разбили нече семейство тогава се получава такова проклятие и се плаща за разбитото семейство с самота. После тази самота ляга на родово ниво и потомците на такава жена после не могат да имат здрави семейни отношения. Особено ако някой от тези хора, които са разбили нече семейство, са използвали магични въздействия, за да направят това нещо, както и може да бъде и направено вече по магичен начин, когато някой а, човек ги прави а, тези въздействия върху вас. Това ще чистим днес и този ритуал е от раздел Закон Божие напишем отдолу Господи и Христе, е, е, Господи и Света Богородице, освободи ме от всевъзможна самота и ме дари с семейно щастие и истинска споделена любов. Благодаря. Амин, благодаря. Пишете го това отдолу като коментари или си го кажете, който не иска да пише, е, да си го каже когато гледа това видео, гледа си 40 дена, тъй като това въздействие като проблем е много опорито и много трудно се чисти. И така стартираме. Призовавам силата на Отца и Сина и Светия Дух и Християнския Григор да влязат в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род и да ни изчистят и освободят от всевъзможни негативи, от всевъзможни прокляти, от всевъзможни порчи, от всевъзможни печати, от всевъзможни наказания и от всевъзможна самота. И молим да ни бъдат простени греховете на нас, на нашите предци. Молим за прошка, ако има в нашия род човек, който да е разбил нечие семейство, човек, който да е правил любовни магии, да е бил в любовен триъгълник и да е злоупотребил с нече щастие, човек, който е бил прокълнат, защото е предизвикал сълзите на някоя нещастна съпруга и осиротели деца. Молим за прошка. Молим за спасение и молим да бъде свалено от мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, всевъзможни печати на безбрачие, винци на безбрачие, порчи, проклятия, на безбрачие на самота и да се освободим, да се изцелим, да се махне от рода, от поколенията и да се опокоят неупокоените души, молим за прошка тези души, които са били накърнени от нас в минали животи или от нашите родове и са страдали неправомерно заради егоизма и безсърдечието на тези хора, които са донесли тези наказания и тези проклятия. Ако се намирате в момента в любовен триъгълник, е хубаво да излезете от любовния триъгълник, защото когато вие се намирате в а, такъв триъгълник, после последствията са доста тежки. И това е проблем, който е доста сериозен. Погледнете свища за какъв негатив стал вопрос. и се примахват всички си възможни астрални структури, гробишни структури, бисовски структури, демонични структури, архонски структури, дяволски структури, адски структури, всевъзможни същества и същности, всевъзможни поцеленци, които стоят на самотата на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род – и да ни изчистят и освободят от всевъзможния негатив, от всевъзможни адови, черни метки и печати, от всевъзможни наказания, от всевъзможни проклятия, от всевъзможни порчи. Молим да простят греховете ни. за тези, които са в любовен триъгълник и искат да са щастливи в любовта. Тук нещата стоят така, излизате от триъгълника. Ако човек е вашия, той ще ви последва, без вие да правите нищо по въпроса. Ако не е ваше, ще срещнете своя човек с ликота. Любовният триъгълник винаги побеждава този, който излезне пръв от него за тези жени, които в момента са потърпевши от трето лице. Третото лице ще бъде примахнато, ако този човек е за вас, тъй като някой път може да се случва така, че трябва да продължите напред и да отидете при достоен партньор, за да бъдете щастливи. Затова придайте своята връзка на висшите сили и казвате така, придавам тези отношения с еди кой си на Светата Троица, на Света Богородица и нека решат, те решат дали сме един за друг. Ако сме за един, друг, един за друг, защото има и такива ситуации, в които човек просто е с неправилния партньор – и стои там заради някакви убеждения, предубеждения, заради възпитание и не освобождава нито себе си, нито другия човек да бъдат щастливи и тогава това нещо ще се разреши. Това също се предизвикват, подобни неща се предизвикват от венеца на безбрачие. Примахваме любовния триъгълник, печата любовен триъгълник – примахваме самия венец на безбрачие печати на, на самота, печати на безбрачие, венец на безбрачие, черна вдовица, черен вуал, черен покров, мъртвешки саван. Също така венеца на безбрачие се появява и когато има проклятие за унищожение на рода. Тогава първо започват да се разрушават отношенията между, между мъжете и жените. Примахме проклятие за унищожение на рода проклятие за бедност и нещита, проклятие за самота, порча на самота, и се отварят пътищата за намирането на най-добрия, най-подходящият, най-любящият, верният партньор, който да ни направи щастливи. Примахваме всички пречки за щастливи любовни и семейни взаимоотношения, както и за раждането на деца в щастливи любовни семейни взаимоотношения. Примахват се всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови и практици. И се примахва всички си възможни негатив, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели – негативни програми, негативни сценарии и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо, негативно кълдасво, видасво, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни поръчи, проклятия, сглаз, заби, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Както и се наказват всички, които са вредителствали и се отварят пътищата за семейно щастие, за благополучие, просперитет, за намиране на правилния партньор. И тази година ще има много сватби, както ще се възстановят партньорските отношения на тези, които са с правилния партньор, но заради този венец на безбрачието не могат да се разбират. Истина. Амин. Амин, амин. Благодарим. Гледайте това видео 40 дена, като сте го гледали един път, можете да спите на него, работи и без звук, а може и само да го слушате, както всички други видеа на моя канал. Пожелавам на всички много успех и ви чакам с новини за много сватби. Чао, чао!